Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La paix de Dieu habite en nous. Prenons le temps de l'accueillir, tout le temps de le choisir. Le temps s'est fait pour tout le temps de méditer. Les temps s'est fait pour aimer, Alléluia. Merci Marie d'avoir des oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir des oui. La